बेस्ट सारी फोर्स बेस्ट ये वीडियो स्पेशल मेरे प्यारे दोस्तों के लिए है ए दोस्त पर खुशी तेरे तरफ मुड़ तेरे लिए चांद तारे तोड़ दूं खुशियों के दरवाजे तेरे लिए खुल इतना काफी है यार दो चार झूठ और बोल दूं